place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want in this place See, cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings But success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't want Constrained by fate, you won't understand it All alone, that's okay People, I can't stand them They don't want me to change Keep me where I'm standing And I don't wanna be where I am And I want something 来奶。 de baixo tá... eu tô sem consegui, eu já cara de hack. O cara correndo rapidão, tá de hack, ó. carona, carona. Branco, branco, branco, branco. <laughs> ah, morreu. Da mãe. Cadê o cara? O cara é Ele compra. Ai, meu ti. E agora, mano? Ah, você vai querer, você vai querer. Ó, atropelado. <laughs> Otário. É, mano, é eu helicóptero, viado. Os caras é muito ruins. Ah. Tá no cu. já Olha que velho. Esse cara. É Não. Não tem nada pra fazer aí. Vamos ver. Nada, ah, tá mulher, tô falando, eu tô abrindo, eu tô bloqueando. Nossa, não. você pegou tá as mensagens do cara? Puxa, só safado, bicho É Aonde, menino? No Instagram. Olha isso. Por que tu pagou? Porque sim, que eu quero conversar mais com o homem. Ah, tá bem. Tá mano. Você me matou, safado. Você me matou. Isso é recadinho do pau.